Peter sydd uh, Elin Jones o'r geisydd Plaid Cymru sydd wedi bod yn aelod cynllun yma ers 1999 um, i ymateb i ddechrau i at, um, uh, at be nath Elfyn Gwyrwyd. Iawn, uh, diolch am y gwahoddiad i gael bod yma yn os yn aelod braf yn uh, Mount Ellen a diolch Elfyd am y uh, cyfriniad yna, yn gyfuniad o um, Weledigeth Cenedlaethol, yr um, Gymdeithas a hefyd yr Mae'n blaenor ieith ei Llifodd Cell fan hyn yn, uh, yn Pant Cerin. Um, Gau mateb i rai o'r um, sylwadau'r heriau gyda i wneud fyna, uh, yna dwi'n croesawu yn fawr yr uchelgais uh, a'r her mae Cymdeithas yr Iaith wedi i roi i Bleidiau Gwleidyddol yng Nghymru a i Gymru gyfan sef i greu miliwn o siaradwyr uh, Cymraeg dwi'n gobeithio bod pawb yn gallu gweld hwnna fel um, uchelgais i anelu ato, ac mae'n gosod y cyd-destun wedyn i ni fedru uh, cynllunio ar ei gyfer, achos diw um, ymrwymo i'r uchelgais tymor hir hynna werth dim os nad i'n cymryd y camau yn y tymor byr i uh, gyflawni ar hynny. A dyna pam mae um, pwysigrwydd addysg yn uh, holl bwysig ac i ni ymlaen Cymru yn credu taw un o'r camau cyntaf i gymryd yn hynny o beth yw i sicrhau 2030 um, bod 50% o blant Cymru dan saith oed yn derbyn i cyfnod sylfaen trwy gyfrwng y Gymraeg ar gyfer fydde hynna gynnyr sylweddol fydde'n cael impact wedyn uh, tymor hir ar y bobl sydd yn, uh, yn gallu siarad uh, Cymraeg. Um, mae hynna wrth gwrs ond digon da sydd wedi'i ni'n sefydlu hefyd fod yr continuum iaith sydd ar gael i fyfyrwyr a phlant ifanc yn diogelu yr Gymraeg iddyn nhw drwy'r ysgol a drwy'r cyfleoedd addysg sydd uh, yna uh, i uh, ddilyn. Dyna pan mae'r Coleg Cymraeg hefyd yn bwysig yn y cyd-destun yma a fe fydd Plaid Cymru yn ymrwymo, yn yr ydyn ni'n yn manifesto yn ymrwymo i ariannu'r Coleg Cymraeg yn, yn ddigonol ar gyfer yr addysg, addysg uwch ac hefyd i gyflwyno y cysyniad o goleg Cymraeg ar gyfer addysg bellach, achos mae nifer o'n cobl ifanc ni yma yng Nghymru uh, uh, addysg uwch ac felly mae'r Gymraeg o fewn, uh, o fewn uh, addysg bellach hefyd yn, yn bwysig i'w ddiogelu. Mae'r model Coleg Cymraeg wedi bod yn hynod effeithiol, gath ei gyflwyno pan oedd Plaid Cymru mewn Llywodraeth ac mae'n rhywbeth i ni'n falch ohono fel uh, fel plaid, fel pleidiau gobeithio, um, ac uh, yn ymrwymwydd o fe i'r uh, dyfodol. Um, Pant y Celyn fel neuad uh, uh, Gymraeg uh, yma yn um, Heredigion ac yn Aberystwyth yn holl bwysig i'r prifysgol yma, i fedru denu myfyrwyr sydd yn <coughs> mewn uh, cynnal y Gymraeg o fewn i bywyd addysg uwch uh, nhw. Mae'n gam yn ôl teimlo fod yr neuad yma yn wag ar hyn o bryd fi sy'n rhan o'r ymgylch ar y cyd gyda nifer o bobl eraill llynedd ac hyn hynny uh, i ddiogelu dyfodol y neuad yma a dwi wedi gosod yn hyn cytuno i'r gwahoddiad i fod ar y <coughs> prosiect Pantacelyn er mwyn sicrhau bod ymrwymiad y brifysgol yn gallu cael ei um, gwireddu i sicrhau pant y celyn fel uh, neuadd Gymraeg i'r dyfodol a bod ni'n rhoi gymaint a phosib o momentum i'r gwaith yna fe fydd yr wythnosau e nesaf yn bwysig iawn i'r uh, trafodaethau uh, yna. Nid yr etholiad o'n i'n meddwl gyda hynny yn y llawer, mm. <laughs> yr trafodaethau fewn y brifysgol uh, uh, ar hynny o beth. Um, a wedyn wrth gwrs, o fod yn cefnogi yn pobl ifanc ni i um, ddysgu'r Gymraeg, i gael y Gymraeg, i, um, i gael ei haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg. Yna mae hynna'n werthfawr odi, ond dwi wedyn e yn ddigon i gynnal y Gymraeg oherwydd ni angen y pobl ifanc yna neu canran fawr ohonyn nhw i fod yn aros yng Nghymru i wneud eu gwaith a, a i ddim i bywyd yng Nghymru. Felly mae polisi economaidd cadarn sydd yn wrth, um, um, wrth wneud uh, uh, uh, yr allfudiad, o'n pobl ifanc ni o'n cymuned yn un bwysig iawn ac mae gan Blaid Cymru nifer o syniadau yn y manifesto ni um, ar hynny o beth gan gynnwys um, cyflwyno polisiau uh, rhanbarthol economaidd fydd yn gweddi i ardaloedd uh, penodol uh, hefyd ac yn hybu'r economi yn yr ardaloedd penodol hynny. Allwn ni fynd mewn i hynna bach fwy o drafodaeth falle yn, yr, um, yn y cwestiynau wedyn yn ola defnyddio'r Gymraeg, yr hawl i ddefnyddio'r Gymraeg, yr hawl i weld y Gymraeg yn ymbywyd bob dydd ni, dyna pam i ni yn cefnogi y mestyn um, dyfwriaeth i gynnwys y sector breifat, a dwi'n meddwl bod yr archfarchnad oedd yn le amlwg iawn i wneud hynny hefyd y sector telegyfythrebu yn un amlwg iawn sydd angen i ni weld um, defnyddio um, a um, gosod dyfwriaeth o gwmpas darparu uh, drwy gyfrwng y Gymraeg, ond hefyd mae angen i ni hyrwyddo y Gymraeg a'r defnydd o Gymraeg ymysg pobl i wneud i yn, yn, yn, yn gyffroes, yn, yn iaith sydd uh, uh, uh, yn cael ei gweld fel iaith um, sydd yn perthyn i'r dyfodol neu yn perthyn i'r gorffennol. A dyna pam i ni'n rhaid Cymru yn credu fod unwaith eto angen um, gwneud fwy o waith fel Llywodraeth nesaf Cymru uh, i fod yn hyrwyddo'r Gymraeg wneud hynny tu allan i Llywodraeth yn hytrach na fel adran o fewn y Llywodraeth fel bod ni'n rhyddhau gweithgaredd a rhyddhau um, mediadau i fedru bod yn gweithio i rhwyddo y defnydd o'r Gymraeg. Uh, I ni, felly i ni fan hyn yn ystafell yma, um, yn converts i ddefnyddio'r Gymraeg gymaint ag y gallwn ni, um, ond i pawb ddim quite yn yr un man yn ni felly, um, ac i ni angen bod yn defnyddio'r dulliau mwyaf cyfoes, mwyaf diddorol i fod yn uh, hyrwyddo yn yn bywydau bob dydd ni yn yn cymdeithasau ni puned i'r ein i'n rhaid trefol dinesig, le mae'r iaith Saesneg yn benna neu yn yn ardaloedd Cymraeg ni, le mae'r uh, iaith Cymraeg dan yn brif iaith. Felly, um, digon o faterion i Lywodraeth nesaf Cymru fod yn uh, ymrwymo iddo. Dwi'n credu fod yn agamau, um, fod na rafwch wedi bod yn ystod y bum mlynedd nesaf a dwi'n gobeithio fydd yr Llywodraeth uh, nesaf yn cymryd yr her osod iddi o hyrwyddo ymhellach um, uh, sicrhad tyfodol o'r iaith Gymraeg. Mae'n gweud un peth i gloi, um, sef, um, dwi'n meddwl y dylen ni fel, fel pobl, fel pleidiau gwleidyddol, uh, fod yn, yn siarad yn bositif am ddyfodol y Gymraeg. Dwi'n dwi, gwrthod yr ymdeimlad yn ni o, o, o deimlo mod i'n uh, yn siarad iaith sydd um, o dan ormod o ffyrgythiad ac o dan um, ac yn iaith sydd, um, sydd, um, sydd wel, o dan fygythiad ac felly um, dwi'n berson sydd uh, moyn bod yn bositif am ddweud y Gymraeg a dwi'n credu bod hynna'n rhywbeth i ni i fod yn gwneud ar y cyd, derbyn yr heriau, um, ond hefyd derbyn, derbyn y cyfleon bendigedig sydd yn awberthyn i wlad sydd y dwy iaith swyddogol yn perthyn iddi a dwy iaith yw defnyddio yn y wlad. Diolch yn fawr, Elin.